Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Io sono Anna Paola. Io sono Caroline. Sì, e oggi siamo qui per parlare del sistema scolastico brasiliano e italiano. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o sistema educacional na Itália e no Brasil. E não só isso, mas também falar sobre é, vocábulos, sobre termos referentes a esse assunto. Referentes a esse assunto. É, é arrivato il momento non solo che i bambini tornino a scuola, ma che anche gli adulti inizino a, ad imparare, un, a inseguire i propri sogni, no? Se il tuo sogno è imparare il portoghese, adesso è il momento. E lo stesso vale per i brasiliani che hanno il sogno di imparare eh, l'italiano. Me, o mesmo vale para os brasileiros. Agora é o momento de você começar a aprender italiano, porque hum, é, é, interessante que vai muito além, né? É, é, aprender italiano de forma natural, que é essa a minha proposta com o Itália com a Ana Paula, é, vai além de somente aprender o italiano em si, de palavras, estruturas, gramática, mas vai também é, no, no inserimento à cultura, para que o aluno possa viver, se tem um sonho, por exemplo, de viver na Itália, para que entenda como funciona o sistema italiano, ou viver a Itália, mesmo estando no Brasil, entrar ali na cultura e... e... Qua sistema escolástico, qual Qual é o horário de estudo loro? porque é totalmente diverso di quello dell'Italia. E allora è importante anche eh, aprire la testa, non solo con la grammatica, con, eh, ma anche con la cultura di quel popolo, principalmente i brasiliani, oggi parleremo del portoghese, eh, come pensano e come studiano i brasiliani. La cosa interessante è quando inizia l'anno scolastico, per esempio. C'è differenza tra il Brasile e l'Italia, no? Tem a differenza, per esempio, a differenza inicial é de quando começa a escola num país e no outro. In Brasile inizia a gennaio e finisce a dicembre l'anno corrente, l'anno scolastico, però a gennaio, da, da fine novembre fino a inizio febbraio ci sono le vacanze estive, no? Quindi a, inizio febbraio inizia la scuola. Sì. E in Italia la scuola inizia a settembre e va fino a giugno, inizio giugno più o meno inizia le vacanze estive, começa as férias de verão no começo de junho, então a escola vai de setembro até junho. Em junho começam as férias, as férias de verão, porque aqui o verão é nesse período, e vai até uh, comecinho de setembro. Perfeito, é isso mesmo. Qui assomiglia molto al sistema eh, italiano. Eh, vi do un esempio, io ho tre gemellini e i miei figli fanno il compleanno ad aprile, loro studiano qua in Italia e eh, non li ho messi, ah, dopo l'asilo non li ho messi eh, nella prima mm, elementare perché facevano eh, sei anni ad aprile e li ho fatti fare un altro anno di asilo. E uh, eh, no che diz respeito à qual é o nome dessa escola, o que você tem que procurar caso você tenha filhos, por exemplo, nessa faixa etária, né? De 0 a 5 anos, se for de 0 a 3 anos, a escola que você vai procurar, né, que seria a creche, digamos, aqui é chamada Asilo Nido, ou simplesmente nido. Nido em italiano significa ninho. Então, asilo nido seria essa escola, essa creche, né? Para crianças de 0 a 3 anos. Dos 3 anos aos 5 anos, tem a escola materna. Escola materna. Asilo nido, escola materna, fazem parte do que em italiano se chama escola dell'infanzia. Então, dai bambini da 0 ai cinco anni, asilo nido e scuola materna. Itália, é, é, muito comum vocês ouvirem. Em primeiro lugar, essa parte, né, esses, esses no, aqui no caso da Itália, são oito anos, são divididos em duas escolas. Então, ela é a escola elementare, que é da, do primeiro ano até o quinto. Então, é a prima elementare, a segunda elementare, terça, quarta e quinta tá? Então, a criança começa com 6 anos e vai mais ou menos até os 11 anos, os 10 anos, na escola elementária. É. E é interessante essa questão de quando a criança vai iniciar, porque como a gente estava falando antes, né? No Brasil depende de aqui, né? Você falou dos seus filhos, de quando você os inscreveu, né? de acordo com a data de nascimento, é, você, ele entra num, num ano ou, ou numa, numa escola ou em outra, né? Num, num ano ou em outro. E hum, aqui é o seguinte, quem faz aniversário, como a escola começa em setembro, então a partir mais ou menos de agosto, se a criança faz aniversário de agosto para frente, começa naquele ano, né? Você tem que começar, por exemplo, a prima elementare, que é o primeiro ano do ensino fundamental, digamos, aqui na Itália. Então, a criança que faz aniversário é a partir de agosto pode entrar nesse ano até mais ou menos dezembro. Aí, se, por exemplo, a criança faz aniversário em janeiro, em fevereiro, em março, e você quiser inscrever o seu filho naquele ano, para começar o primeiro ano, né? Se ele vai completar seis anos nessa, nesse período aí, aqui se diz fare la primina, ou seja, é o antecipatário. Então, quando a criança entra um pouquinho antes na escola, um pouquinho antes de completar seis anos, por exemplo, é, é, é se diz né, que quel bambino fa la primina ou ha fatto la primina. Então, aqui o, o ensino fundamental, né, chamado escola elementar, são cinco anni, seis, a partir dos seis anos da criança, e aí depois ele passa para ah, a la scuola media che sono tre anni. Então, são cinco mais três, scuola elementare e scuola media, quindi o aluno fala la prima media, la seconda media, la terza media, o que no Brasil seria o sexto ano, o sétimo ano e o oitavo ano. dois 12 e 13 anni, no? Un'altra cosa interessante che c'è di diverso tra Brasile e Italia nel sistema scolastico è che in Brasile ogni anno della scuola diciamo elementare e media italiana, ogni anno in questo periodo eh, in Brasile si cambia la maestra, si cambia l'insegnante, sono insegnanti nuovi e allora il bambino che sta diventando un preadolescente ha di un lato buono perché sta sempre cambiando pessoas novas, ehm, Non Então, c'è questo eh, fatto di socializzare, è molto più aperto. Di un altro lato è un po' complicato perché quel filo, sai, quel professore che ti segue già dall'elementare e ti conosce, conosce la tua famiglia, sa chi sei, non c'è questo Ah, solo se tu leghi molto comunque alla professoressa e poi la ritrovi in un'altra classe, ma comunque la saluti, la vedi, perché sennò non c'è quella continuazione. Questo è, è, sarebbe, è importante, io vedo qua in Italia la differenza, è importante. E un'altra cosa è che in Brasile non c'è eh, la prova orale, noi facciamo tutto scritto, magari eh, per l'inglese o per lo spagnolo, le scuole che fanno lo spagnolo, fanno qualcosina orale, ma normalmente in Brasile è sempre tutto il test scritto e questo è in molto effetti, diverso È vero Caro, in effetti questa, questi due argomenti che hai citato sono molto molto interessanti. É, ehm, aqui na Itália, gente, pessoal, as crianças que entram na escola elementare, esses cinco anos que eu falei, ele fica, a criança fica com os mesmos professores e com os mesmos colegas de classe, não muda. Mentre in Brasile si cambia ogni anno sia gli sia eh, i compagni di classe, não? E, e essa, isso que você também comentou sobre, esqueci, o que, que você <laughs> falou no segundo que eu queria eh, falar? Uh, il, il, il teste orale e il teste escrito brava. só no escrito. Eu acho assim muito interessante, muito positivo esse sistema italiano que aqui tem a prova escrita também, mas é principalmente oral. Então, os italianos, pensa bem, gente, no mundo são conhecidos por pessoas que se exprimem bem, né? São bons, articulam bem, falam bastante, inclusive com gestos. Eles, desde pequenininhos, são treinados a se comunicar oralmente. Então, aqui, as provas com maior peso são as provas é, orais. Sim, sim, sim. E leva até, a professora já prepara ele na elementar, na escola elementar, porque leva ele até a faculdade, né? É ótimo isso, eu acho que é um ótimo treinamento, começar, né, focar no sim. oral. Sim, mais sim, até do que no escrito. E é interessante que normalmente eles sentem mais dificuldade no escrito do que no oral, porque eles são tão treinados a falar, né? Eu não sei se são uhum. todos, mas eu já vi muitos amigos dos meus filhos, dos meus filhos, não, explicar assim eu sei, mas aí na hora de escrever, porque é o foco, depende de onde é o foco, e a gente, eu imagino que a gente tem mais facilidade no escrito, né? Sim. Assolutamente. Io quando i miei figli sono venuti eh, alla scuola, quando hanno iniziato la scuola elementare, mi hanno detto guarda mamma, eh, dobbiamo fare la, a prova, né? in portoghese si dice a prova, il test orale, ma in Italia non si dice test orale, c'è cioè proprio un nome, come si dice in Italia? Il, um... Interrogazione. Interrogazione, sì, mi dimentico sempre. eh, mi devo preparare, mamma, allora facciamo una ripetizione, tieni, ho detto... E essa questão de memorizar também é bem interessante, porque aqui as crianças memorizam poesias, textos. É engraçado que às vezes conversando é, com o meu marido, ele cita alguma coisa da Divina Comédia. <laughs> Falo, você lembra? Odri promessa espose, não? Gente, por quê? Porque na escola teve que memorizar, e isso é muito importante também. Agora a gente entra no nosso assunto aqui, na nossa matéria sobre aprendizado do uhum. italiano e aprendizado do português. Como a gente memoriza? Com a repetição. Então, se você está estudando italiano, se estuda o português, não serve imparare uma volta, sentir, sentir ou, ou escutar uma volta sola e, uhum. o, o, fare una sola lezione, bisogna ripetere. Eh, para memorizar, precisa repetir e existem sistemas para que isso aconteça, né? para que isso seja feito. Sim. Ok. Quindi no, então, no, l'università che... in Italia è un'istruzione superiore che mm. è l'università e poi il master che seria post graduação e il dottorato che seria il nostro doutorado. dottorato. Mas antes disso, dopo que, no? dopo la scuola elementare, la scuola, le scuole medie, ci sono, no? si fa le, la scuola superiore, que são cinco anos de duração. Então, temos escola elementare, 5 anni, a partir dos seis anos da criança, 5 anni, 5 anos. Escola média, altri 3 anni, total 8 anos, que seria como, como né, no Brasil, o ensino fundamental. E depois desses oito anos, para a escola, é, escola elementar e escola média ci sono, no? c'è la scuola superiore, que sono cinque anni. E ali a criança, o adolescente, no caso, que entra mais ou menos com uns, uns 14 anos, 13, de 13 para 14 anos, ele pode escolher que tipo de escola ele quer fazer nessa escola superior. Então, ele pode fazer, por exemplo, escolher né, um liceu que se divide em várias sessões, digamos, várias... Um, vari indirizzi, diz aqui na Itália, artístico, clássico, linguístico, musicale, científico e por aí vai. Ou então ele pode escolher um instituto técnico que também são cinco anos e o prepara, não? Né, é, ele pode escolher entre esses dois setores, econômico-tecnológico, ou ele pode escolher o Instituto profissional é que ensina uma profissão, que é, é pode ser indústria e artigianato ou serviço. Então, aqui na escola superior, é quando a criança, o adolescente tem de 13 a 14 anos, ele tem mais essa possibilidade de, de escolher né, que, que rumo seguir, o que ele mais gosta, enfim. E normalmente, o Instituto Técnico funciona assim, eles fazem uh, dois anos de, uh, independente ali do, da escolha, né, do, do eles fazem dois anos, assim, genérico, e aí Os demais três anos, eles escolhem qual é a especialização deles. Di questa parte volevo dire che è una specie di... che è normale, no? Nel periodo dell'adolescenza, tra i 12 e i 18, sei nel limbo. Cioè non sei né piccolo e non sei né grande. Cioè sei in quell'età che sei pieno di brufoli <laughs> e non sei né bello né brutto, cioè sei in quell'età che sei nel limbo. Allora anche alla scuola è così, non sei né una scuola primaria però non sei neanche nell'università, no? non stai neanche facendo già, non sei neanche eh, eh, i diciottenni che stai già facendo gli esami per entrare all'università, stai lì, si chiama insino secondario, eh? che sei dal do, dai 12, 12, 13 anni fino ai 18 anni. Ehm, e, e in questo periodo è il periodo più importante, come in Italia, è il periodo che ti formerà per scegliere poi eh, o l'università o il, la, la, scuola tecnica che vorrai eh, entrare, è un momento, è una scelta fondamentale per poi poter scegliere un'università eh, giusta, no? E come in Italia è sempre il liceo è il, è il momento più importante dove deve eh, scegliere bene per, non, per dopo non sbagliare all'università. Muito bem, né? adesso agora a gente gostaria de introduzir, de explicar alguns termos relativos à escola, né? Algumas, alguns vocábulos em italiano para os brasileiros e em português para os italianos. Quindi adesso in questo, è arrivato il momento di parlare un po', di, di um, ehm, fare qualche esempio dei vocaboli, dei termini uh, che riguardano questo argomento. A diretora colocou ordem na escola. Essa mesma frase em italiano fica La preside ha ripristinato l'ordine a scuola. La preside ha ripristinato l'ordine a scuola. É, diretor de escola em italiano pode ser preside, mas também é chamado de dirigente, ou dirigente ou preside. A minha professora de português era japonesa e me ensinou a memorizar e aprender os verbos. La mia maestra di italiano era giapponese e mi ha insegnato a memorizzare e a imparare i verbi. La mia maestra di italiano era giapponese e mi ha insegnato a memorizzare e a imparare i verbi. sobre professores, professor, professor em italiano. Tem também mais de um termo para se referir aos professores. Da, na escola, lembra que a gente falou sobre a escola elementar? Lá, eles, as professoras são chamadas maestra, ou no plural, maestre. E a partir da escola média, a partir daqueles três anos, lembra a criança a partir dos, dos 11 anos, adolescente, scusate <laughs> ragazzi, o professore, é maestra até a quinta elementare e professore dopo. Isso até a universidade, até o pós, após, enfim. Então, Ensinante é um termo mais genérico, é quem ensina alguma coisa, tá? Então, então tem esses três termos em italiano. insegnante, maestra o professore o professoressa. Ma lo sai che è vero che la mia professoressa di portoghese era giapponese? Immaginavo perché <laughs> ha creato, ha scritto lei questa frase e mi ha fatto sorridere, <laughs> infatti. Era proprio giapponese, era proprio bravissima, cioè, ah. era una di quelle professoresse, sai, che ti prendeva proprio la mano e ti insegnava, ma mi ha insegnato tutti i verbi. Io mi ricordo, stavo in terza elementare, terza serie, né? terza serie. Mm -hmm. E ma sai che il sistema scolastico giapponese è un esempio, no? È, è, è abbastanza superiore rispetto ad altre nazioni, no? Vero. Vero. Quindi lei è andata con, con il suo sistema Sicuramente, perché la classe andava proprio una bomba. E... Quando ho letto questa frase, Caro, ho <laughs> pensato a quel meme del, non lo so se hai mai visto, quello, quel giapponese che era a Napoli, aveva mm. la, la, maglietta della Napoli, della squadra, no? E, mm, e qualcuno gli ha chiesto, il giornalista, live reporter, gli ha chiesto cosa chiede San Gennaro, perché lui era una, a, alla messa o alla festa di San Gennaro a Napoli e lui si è girato e ha detto sono giapponesi. <laughs> <laughs> tipo, che cosa chiede San Gennaro? <laughs> Sono giapponese. Okay. Adesso la prossima frase. Prossima frase. O Bedel da escola organizza sempre o pátio da escola. A mesma frase in italiano fica il bidello organizza sempre il cortile della scuola. Il bidello organizza sempre il cortile della scuola. È interessante questa, il bidello, no? Bedeo. In portoghese, al tempo, eh, non lo so, forse è ancora così, in Brasile i bambini hanno l'abitudine di chiamare sia, per esempio, i genitori, gli amici, sia il bidello, Vero. di ciu cia, no? che sarebbe zio, zia, quindi al tempo mio, al tempo mio noi chiamavamo il bidello tio, <laughs> a tia, o tio, no? zio, zia. Aqui na Itália não, gente, o pessoal não chama o, o bedel de tio ou tia, que é bidello. Ok, próxima frase. Os amigos da escola são importantes para a vida de um ou de uma estudante. I compagni di classe sono importanti nella vita di uno studente o di una studentessa. Ecco la differenza, no? In portoghese la parola rimane invariabile, è estudante, quindi se è al genere maschile è un estudante, gênero feminino, né? uma estudante. Em italiano, em italiano muda, então é uno studente no, no, gênero, no masculino e una studentessa no feminino. E compagni de classe, não? a gente tem o costume de falar os, os amigos da escola, né? Poderia ser em italiano gli amici, não? Eh, Guilherme é de escola, mas normalmente quando são os amigos da classe, diz, é normal dizer e companhia de classe. Gli amici são aqueles com quem são mais, são sono più legati, né, que tem mais <laughs> ligação. Itália, Italia, e diz, aspetto, porque ci sono i colleghi di lavoro, ci sono gli amici intimi, amici, amici, poi ci sono i compagni di classe, sì. di banco, di... È vero. Vero? Ok hoje a lição de história foi muito difícil. Em italiano, a mesma frase fica: Oggi il compito di storia era difficile. Compito seria a lição, né? O dever de casa ou a lição. Então, oggi il compito di storia era difficile. E, e abaixo tem é, um falso amigo aí. Hoje, a aula de história foi muito difícil. Isso, em italiano, aula é lezione. Então, essa frase em italiano fica Oggi la lezione di storia è stata difficile. Oggi la lezione di storia è stata difficile. Agora a gente vai ver um outro falso amigo, né? Que tem a ver com aula, lezione, olha só. Todos os alunos irão para a classe 7A tutti gli alunni andranno all'aula 7A. Tutti gli alunos andranno all'aula 7A. Comunque, a, a, questão aqui, olha só, alunos, né, no plural em italiano, aluno é aluno, tem dois N's, então dá aquela puxadinha na pronúncia do N. No caso, no plural, fica aluni. E olha só, a classe, como é um local físico, é aula em italiano, aula. Por outro lado, classe é, por exemplo, a sétima A, digamos, né? La terza B é uma classe, que é o insieme di studenti. O, o, o grupo de estudantes em italiano é classe. Porém, o local físico, a sala de aula, se diz aula. Sim. E, e diversamente... Não olha só a, a, o falso amico, né? Sim, em português, sim. aula è lezione. In italiano, aula è a classe, è un local fisico. Sì, Vero. E si può dire classe eh, in italiano e anche in portoghese, no? Per l'insieme di bambini, di, di ragazzi, di studenti. Sì, sì, Então, uma pergunta, por exemplo, ah, então que ano você está? Estou no terceiro, né? Aqui se pode dizer que classe você faz? Faccio la terza. É vero. Ok. A próxima frase. Meu caderno de matemática está na minha mochila. Il mio quaderno di matematica è nello zaino il mio quaderno di matematica nello zaino. Então, olha só, caderno é quaderno. Quando a gente tem o que no italiano, o U tem que ser pronunciado. Então, é quaderno. E matemática, o T não tem esse T que a gente costuma dizer, muitos de nós, nem todos, <laughs> eu, por exemplo. É matemática. E zaino é mochila. Eu estava rindo, Carol, porque eu penso no meu filho, Mateu, para brincar, ele fala assim: Mama, não sou dovela minha mochila? <laughs> <laughs> para zoar, né? Para falar do, dello zaino, dello zaino. Porque o CHI, o CHE em italiano tem o som de que e de que. Sim, Mas então, o voltando nós, mochila, em italiano se diz zaino, zaino, somzinho explosivo no Z. Esses piccoli accorgimenti impari studiando. Sim, Sentendo, pratica, dando ascolto, soprattutto. intende, io dico se intendo una musica ogni tanto, no, deve studiare, deve, deve mettere lì, ripetere quelle parole, quelle frasi, parlare con i compagni di studio, parlare nel gruppo. Il gruppo che io eh, ho proposto è insieme alla professoressa Ana Paola Di Pace col suo gruppo di brasiliani e tra il eh, gruppo di italiano con il gruppo di brasiliani noi parliamo e i brasiliani tolgono i dubbi degli italiani e italiani tolgono i dubbi dei brasiliani e così non avete né, né paura né timidezza, è un gruppo che potete in, insieme eh, imparare no? tutte e due le lingue. Si cresce insieme. Os livros estão na livraria da escola. In italiano la mesma frase è i libri si trovano nella biblioteca della scuola. E livres se trovano nella biblioteca della scuola. Se trovano, literalmente, seria se encontram. É muito usado dizer dessa maneira em italiano. Quindi libri si trovano, o tro é a sílaba tônica, é a primeira sílaba, então é se trovano, trovano, não trovano. E livres si trovano nella biblioteca della scuola. Próxima frase. Tenho vários lápis para desenhar e escrever. Em italiano fica ho diverse matite per disegnare e per, per scrivere. Ho diverse matite per disegnare e per scrivere. Matite, lápis no plural. Se fosse um só, seria matita. Matita, matite. A caneta azul está em cima da mesa. Em italiano, é la penna blu è sul tavolo. La penna blu è sul tavolo. Em cima é su, é a preposição su em italiano. E aí, é, penna, tem dois N's, ela forçadinha na pronúncia. La penna blu è sul tavolo. Nunca gostei do barulho do apagador quando a professora cancelava o que tinha escrito na blusa. Anche questa è biografica, eh, Carol. Sì. Hai la tua firma. <laughs> Puoi immaginare. In eh, italiano fica. Non mi è mai piaciuto il rumore del cancellino quando la maestra cancellava ciò che aveva scritto sulla lavagna. Non mi è mai piaciuto il rumore del cancellino quando la maestra cancellava ciò che aveva scritto sulla lavagna. Portanto, cancellino è o apagador. E lavagna, lavagna, o aperto, olha só. O italiano non costuma ter esse som nasal, lavagna. É lavagna, è a lousa. Lo studente di portoghese può sentire sia lousa, lousa è il modo corretto di dire, no? eh, lavagna, però può darsi che, sen, che, che senta anche l'osa. Un po', mangiando un po' parole, aggiungendo altre... Eh, sei professora, professora. Finché non diventa fessora. <laughs> o pro. É, anche qui, aqui também eles, eles costumam chamar as professoras, né? Lembra? Maestra é até quinto, o quinto ano, e depois do quinto é professor, professoressa ou professora. É, eles também, né? Eles chamam prof, a prof. ok. Próxima frase. A borracha e lápis são muito úteis para um estudante. In italiano fica gomma e matita sono molto utili per uno studente. Gomma e matita sono molto utili per uno studente. Em italiano, a borracha é goma, mas se você for usar, por exemplo, o... Ah, no meu tempo se falava liquid paper, que falava o nome da, <laughs> da marca, né? Aqui se diz bianchetto. Bianchetto, da palavra, né? Provém da palavra bianco, branco, bianchetto. É, em português se diz também branquinho, né? Empresta, empresta o branquinho. Próxima frase. Com a régua faço desenhos geométricos. In italiano fica con il righello faccio disegni geometrici. Con il righello faccio disegni geometrici. Olha aqui, righello, G-H, E tem o som de G, é o som do G duro. Se não tivesse aquele H, seria G, como geometrici. Então, sem o H é explosivo, geometrici. Com o H é G, como no caso de righello, que é régua. Ah, ecco, siamo, siamo giunti al termine della nostra diretta. Nós chegamos ao fim da nostra, da nossa live. E a Carol está com as inscrições abertas agora para o curso de português, né? Você quer falar alguma coisa? Sim, sim. Sì, volevo approfittare uh, per dire che uh, se ancora non ti sei iscritto, se vuoi magari conoscere e vedere come funziona il corso di portoghese, nel link della bio lì di Instagram e anche mm, del mio YouTube eh, c'è eh, il link, puoi cliccare lì e adesso vi dico anche www.scolabellelli.com slash corso di portoghese e puoi entrare lì e vedere un po' come funziona, e che cosa propongo, E se você é brasileiro que ama a Itália e gostaria de aprender italiano de forma natural, mas que seja definitiva e é, gostosa, né? entrando na cultura da Itália, para poder viver a Itália ou viver na Itália, você está no lugar certo. E você pode também participar do evento que nós teremos no final do mês de setembro, Vita in Festa, que seria o Vivere in Italiano in Festa. Vocês vão ver como aprender o italiano de forma natural, definitiva, para você poder viver a Itália. Está convidado é, as inscrições. Ah, e o conteúdo desse evento tem muita coisa, muito conteúdo, mas é secreto. Dessa vez não estará no YouTube, não estará nas plataformas, é secreto, é exclusivo para quem se inscrever. Quem não se, se inscrever vai ficar de fora, mas se você ama a Itália, você vai se inscrever, porque tem coisas ali imperdíveis. Allora, vi salutiamo, no? Salutiamo anche chi è stato con noi qua e che ci ha seguito in diretta, in questa diretta. Então, um beijão para todo mundo que esteve aqui e nos acompanhou aqui nessa live e te vediamo, te vediamo prossimamente. Un Obrigada a todos. Beijos.